предыдущей серии. Быть хорошим мальчиком. Филипп? Что случилось? Ты опять заснул. Эй, новенький! Можем поговорить? Тебе знаком этот человек? Не думаю. Эй, Филипп, скажи, что тебе пришло сообщение о вечеринке. Мы просто обязаны пойти. происходит? Давай, нужно убираться отсюда. Эй! Очнись, слышишь? Холли, какого черта ты его сюда притащила? Он что, обдолбанный? Похоже, что так. Если он пил ту же дрянь, что и все остальные. Эй, парень, открой глаза. Ты же знаешь, что я не терплю наркошу себя дома. Остынь, Уэйн. Лучше помоги привести его в чувство. Ммм. Воды. Ух ты, Живой, надо же. Вы кто и как я здесь оказался? Я твой ангел-хранитель, Дурила. А ты не слишком вежлив, да? Для начала мог бы и сам представиться. Фил, Филипп Макдаул. Я Холли. Это Сэм, Уэйн и Джейк. Что, совсем ничего не помнишь? Только вечеринку. А где Майлз? Понятия не имею, о ком ты. Если об одном из этих богатеньких ублюдков, что налокались наркоты и отключились, то, наверное, там и остался. Ненавижу таких, как они. Тогда почему ты забрала меня оттуда? Я наблюдала за тобой весь вечер. Сама не знаю, но... Мне кажется, ты отличаешься от них. Но ну, а что с ними со всеми случилось? Ты ведь видела? Пунш был не так прост, если ты еще сам не догадался. Тебе повезло, что ты выпил всего пару глотков. Остальные же поплатились за свое безудержное желание оторваться. Там были наркотики? Но кто? Почему? Слишком много вопросов. Я начинаю жалеть, что вытащила тебя. Прости. Что ж, Раз ты пришел в себя, думаю, тебе пора. У нас тут не приют, сестер милосердия. Холли, проводи своего гостя до двери, если он сам ее не найдет. Не обращай внимания, Фил. Он всегда такой. Идем. Спасибо тебе, я даже не знаю, что сказать, если честно. По тебе видно, что ты здесь новенький. Хочешь совет? Не суйся ни в свои дела и не задавай лишних вопросов. Тогда, возможно, твоя жизнь скатится туда, куда однажды скатилась моя. Мы еще увидимся? Посмотрим. Дорогу найдешь? Уж как-нибудь. Милый, ты проспишь учебу. Уже утро? Я же вчера просила вернуться не поздно, Филипп. Прости, так вышло. Ой, ладно, поторопись. Завтрак на столе. Черт, я думал, ты не придешь. Что вчера произошло? Позже, Майлз. <coughs> Сегодня мы познакомимся с дегеротипным процессом. Кому-нибудь известно, что это за процесс и откуда пошло такое название? Название пошло от имени Луиса Даггера, французского художника, который изобрел дагеротипию. Процесс, который дает портретам зеркальный эффект. Зачем? Зачем ты убил меня? Нет! Нет! Филипп, ты в порядке? Боже, у тебя кровь! Мистер Райт, простите, могу я выйти? Да, Филипп, конечно. Ребята, прошу, задержитесь ненадолго. Хочу сделать небольшое объявление. На следующей неделе в Академии пройдет конкурс фотографий, и лучшая работа будет отправлена на выставку в Сиэтл. Помимо этого, победитель получит денежное вознаграждение. Итак, всех, кто не побоится выставить свои работы на всеобщее обозрение и подвергнуть их массовой критике, прошу принести мне их до конца недели. Спасибо за внимание, все свободны. Мэйвис, можно тебя на минутку? Мисс Кейн? Хотела поговорить насчет вчерашнего инцидента. Я ведь уже говорила, я не воровала ответы на контрольную. Мне казалось, вы мне поверили. Я верю, но думаю, что тебе нужна помощь. Как вы мне поможете? Скажете Эмбер, чтобы она оставила меня в покое? Я не строю иллюзий, этого никогда не произойдет. Такие, как она, всегда ищут тех, над кем можно поиздеваться. Не знаю, может для того, чтобы хоть как-то самоутвердиться? И находят. Но хуже всего не это, а то, что отец никогда мне не верит и всегда обвиняет меня во всех грехах. Это не так, Мэйв. Он любит тебя. Конечно, своеобразно, но... Нет, не любит. Он хочет, чтобы я была успешной, популярной, с кучей друзей. И злится на меня, потому что я не соответствую его ожиданиям. Иногда мне кажется, что ему бы хотелось, чтобы его дочерью была не я, а кто-нибудь другой. Да хоть бы та же Эмбер. Ох, мне так жаль. Я ведь просто хотела сказать тебе, что я на твоей стороне. Спасибо, мисс Кейн, но это ни к чему. Я пойду. Когда я пришел в себя и увидел, что все вокруг лежат без движения, я подумал, что все мертвы, понимаешь? Потом заметил, что дышат. Чувак, я так испугался. Пытался тебя найти сначала, потом так жутко стало. Не помню, как домой дошел. Меня до сих пор мутит. Что это было вообще и куда ты делся? Когда все начали терять сознание, меня увела оттуда одна девчонка, Холли. Холли? И что было дальше? Она отвела меня в заброшенный дом на окраине. Там были и другие люди. Мне кажется, они там живут. Звучит мрачно. И что вы там делали? Да ничего такого. Мне стало плохо, и я отрубился. Когда пришел в себя, то почти сразу ушел. Как-то странно, не находишь? Зачем она тебя туда притащила? Мне кажется, она что-то знает о том, что вчера произошло. Но когда я начал об этом спрашивать, мне крайне непрозрачно намекнули, что моему присутствию там не рады. Фил, мне это не нравится. Знаешь, наверное, ты вчера был прав, когда хотел остаться дома и никуда не идти. Может, и мне стоит перенять твою задротскую философию. <laughs> Тебе бы пошло на пользу. Нет, правда. Меня нехило пугает то, что ты рассказываешь. Сначала мы все вырубаемся, а потом незнакомая девица отводит тебя в жуткий дом к каким-то... наркоманам? Отбросом. Так нас обычно называют такие, как ты. Черт! Нельзя так подкрадываться к людям. Холли, а откуда ты? Ты спрашивал, увидимся ли мы еще. Ну вот. А это, наверное, тот самый Майлз, о котором ты так волновался. На территории Академии нельзя курить. Хотя, вряд ли тебя это волнует. А ты сообразительный. Майлз, это Холли. Холли, это... Да-да, я уже поняла. Так что ты тут делаешь? Ты тоже здесь учишься? Училась. Меня отчислили в прошлом году. Даже не могу предположить, почему. Ага. Рано тебе еще такое предполагать. Ну да, куда уж мне. Ребята, не надо. Расслабься, Филипп. Я его не съем. Просто скулы сводит от такой напускной правильности. Да что ты вообще обо мне знаешь? А мне и не надо знать. У тебя и так все на лице написано. Сынок обеспеченных родителей, который привык, что ему все приносят на блюдечке. И который никогда в жизни не задумывался ни о чем серьезнее, чем как отпроситься у предков потусить на полчаса больше. Осторожней, а то отравишься собственным ядом. Не отравлюсь. Иммунитет выработался. Холли, так за что тебя отчислили? Расскажу как-нибудь, если будешь хорошим мальчиком. Слишком много вопросов и крайне мало ответов. Ничего не поделаешь. Такова жизнь. Ладно, мне пора. Не шалите там. Она бы даже Эмбер смогла за пояс заткнуть. Мне кажется, я начинаю понимать, почему ты с ней ушел. Что ты имеешь в виду? Да так, в Норвилле участились случаи пропажи людей. За последние полгода бесследно исчезло трое человек. Два дня назад также пропал 19-летний Морис Купер, студент Норвиллской академии искусств. Если вам известно о его местоположении, просьба обратиться по номеру, указанному на экране. Филипп, ты пришел. Мне надо отойти, по делам. Садись ужинать без меня, ладно? Не жди. Хорошо, тетя. Ну все, мне пора. Эмбер, это Филипп. Я освободился, и на сегодня планов у меня больше нет. Так что, если твоя просьба еще актуальна, я готов. Эм, ладно, тогда до встречи. не боишься сидеть тут одна? А чего мне бояться? Мало ли кто может скрываться в сумерках. Одинокой женщине следовало бы быть осторожнее. Тебе меня не запугать, Джозеф. Я и не пытался. Всего лишь хочу тебя образумить. Прежде всего, образумиться следовало бы тебе. Время идет, но ты не изменяешь своей натуре. Да, я верен своим привычкам. И не считаю, что должен отчитываться перед кем-то. Тем более перед тобой. Я этого так не оставлю. Она имеет право знать, с кем живет. Она знает то, что ей положено знать. А ты можешь пожалеть о своих словах. Ты уже не молода. Время, когда от любых неприятностей тебя спасала симпатичная личика, прошло. И так просто. Твоя глупая болтовня тебе уже с не сойдет. Это угроза? Ну, что ты. Это предложение. Ты держишь рот на замке и не суешь свой длинный нос в чужие дела. А я улажу твои проблемы с долгами. Соглашайся, Хелен. Будь разумной женщиной. Я же говорила, что мне не нужны твои деньги. Если ты позвал меня только ради этого, я ухожу. Не будь дурой. тебе теперь есть что терять. Я не стану плясать под твою дудку, Джозеф тебе придется ответить за то, что ты делаешь. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал. Здравствуйте, миссис Фокс. Я Филипп Макдауэлл. Да-да. Проходите, Филипп. Эмбер, спустись, пожалуйста. К тебе пришли. Ну здравствуй, новичок. Вообще-то у меня имя есть. Правда? А ты забавный. Ладно, идем наверх. И когда я первый раз его увидел, я подумал что-то типа «Ого, этот парень действительно крут!» <laughs> хм, Ты действительно считаешь, что он что-то может? Да он просто клоун. Любопытно, каким все может выглядеть со стороны. По крайней мере, мне так показалось. Можешь не записывать, если не доверяешь моему взгляду. Никогда нельзя сказать наверняка, чему можно доверять, новичок. Филипп. Что? Меня зовут Филипп, а не новичок. А, да, как-то вылетает из головы. Ладно, не дуйся. Слушай, а что ты подумал, когда впервые увидел меня? Ты хочешь услышать правду или то, что тебе будет приятно? А что, на твой взгляд это разве не одно и то же? В том все и дело. Я увидел девушку, которая настолько уверена в собственном превосходстве, что даже не может мысли допустить, что кто-то думает иначе. Дерзко. Особенно для новенького. Мне нравится. Обычно никто не смеет говорить со мной в таком тоне. Я не хотела обидеть, просто говорю то, что вижу. Ты ведь меня за этим позвала? За этим. Пойду принесу чего-нибудь холодненького. Пунш? Лимонад? Лимонад. С некоторых пор предпочитаю не иметь дел с пуншем. Кэролайн Купер? Да, это я. А вы? Детектив Пирс. Ах, наконец-то вы приехали. Мы сбились с ног. Полиция не хочет искать нашего мальчика. Они считают, он убежал из дома. На вас последняя надежда. Дорогой, это детектив Пирс, а это мой муж. Эрл Купер. Чарльз Пирс. Мне нужно будет задать несколько вопросов относительно вашего сына. Спрашивайте. Вы были близки с Моррисом? Знали его друзей? Слушаю. Да, это я. Нашли? Где была машина? Не может быть. Стеф, ты точно знаешь? Я тебя уже потерял. Тише. Зачем он мог туда поехать? Эмбер говорила, что он терпеть не может это место. Эй, ты в порядке? Нам нужно кое-что проверить. Сейчас. Идем. Что ты собираешься делать? Мы идем на пирс. Уже ночь. Уверена, что тебя отпустят. Неужели ты думаешь, что я бы стала отпрашиваться у матери? Мы вылезем через окно, Филипп. Ты со мной? Само собой. Где его обнаружили? Здесь, недалеко от берега. Перед смертью его связали. У него не было шансов выбраться.